Bom, pessoal, olha. Quem será, pessoal? Uma boneca, pessoal. Tu tá fazendo o que, Manu? Eu tô. E eu tô jogando que você quer jogar comigo? Quero. Então jogue e tira primeiro eu, tá bom? Depois é tu, porque esse daqui é o Túlio. Tá certo. Olha quem é. É Sofia. É Sofia, não é a Elsa? É a Elsa. Vai, vai de novo. Mas não tem de novo. E outro boneco agora. É um ovinho, né? É. Aí dentro vem uma surpresa, é? Eu vamos ver. Agora é a Elsa. É a Elsa. É não, é uma princesa. É, princesa, mas... saiu o quê? Olha, Bob Esponja. Ah, é, olha o Bob Esponja. O que é? Não sei. Era um boneco? Boneco. O que é uma tartaruga? Vai. Coloca a moedinha ali, é? Ah, é. Aí cai um ovinho. Aí cai um ovinho. Olha o ovinho do Angry Bird. Não é o Bang É, é Obibang. É bang é? É. Vamos ver o que, é que tem nele. Vamos ver. O que é? <gasps> Que linda! É uma princesinha. É uma princesinha de frango, de laço, é. de cocó. Passou aqui. Quem será? Ah, é que tem dentro? Vamos ver o que tem aqui dentro, tá bom? Tá Sim. Que é isso? É um príncipe. É não, é um super-herói. Não sei quem é. Que vai chegar um super-herói, tá bom? Vamos ver outro. Quem será? Já foi esse daqui, tá bom? Quem será aí dentro do pote? Quem será? Quem será aí dentro do ovo? Vamos ver. O George com dinossauro! O George! monstro. O vamos George. Ver. Vamos ver o próximo. Vamos ver. Achei que padre tá que tem uma bolinha aqui. Quem será? <gasps> Uma boneca. Que fofa. Que fofa. Agora vamos ver. Mais um. Chocada. Hum, Quem se é? assim? Olha, pessoal, é o que tem um dentro do ovo? Vamos ver? Vamos. O ovo do Batman. Um gatinho com uma amiguinha limpando, um laço. Que lindo! Agora vamos ver outro. Quem será, pessoal? Quem será? Vamos quê? Uma... Um jacaré. Um jacaré. Clica de novo. Só <laughs> essa vez, tá bom? Tá bom. Minha pepita mágica. Tua pepita mágica? Quem será? <gasps> Quem é? É o Homem de Ferro! E vamos baixar outro? Não, vamos lá jogar outro. Tem outro aqui, ó. Vamos jogar esse. Vamos mais é Esse é, do balão. Pessoal, olha. J S N E X S Olha o sol! Olha pra cá. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Inscreve no canal. Beijo. Inscreve no canal. Olá, pessoal. Tudo bem? <laughs> Vira. Vira, Nasce é daqui. Assim? É.